الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانسان علمه البیان انسان کو پیدا کیا اسے بیان سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب سے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو وَأَقِيمُ